यो व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग welcome back on Times of Kolachi उधर ले जाओ उधर उधर बंदा पड़ा हुआ वो उधर बंदे पड़े हुए यार उधर ले जाओ सारे इधर जमा हो गए यार उधर बंदे पड़े हुए वो कोने पे कोने पे पता नहीं टीम अंदर थी या नहीं लेकिन वो उधर बंदे पड़े हुए हैं यार अल्लाह हिफाजत कर बैंक पूरा बैठ गया अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा